Já tô cansado de vida de farsa dessas beatbox falso pro PC olho pra cima, nada mais minha bala Vejo os meus clientes enchendo de as caixas Hoje eu só quero paz Pescar na cobertura do iate mais caro com meu pai Já tô cansado de vida de farsa dessas de falso e Parece eu olho pra cima, nada mais minha bala Vejo os meus cria enchendo de hit as caixas Hoje eu só quero paz Pescar na cobertura do iate mais caro com meu pai Cansei das vidas, retribuir outro Me perdi, ela vai seguir Segura me ver em inteira Eu desisti, eu desisti Passarei todo dia no seu resultado for chegar Já tô cansado de vida de farsa dessas que te constrobe Se pareceu, olho pra enchendo de as caixas Hoje eu só quero paz Pescar na cobertura do iate Mais caro com meu pai Essa vida gelada me deixa puro Essa vida bem louca me leva pras puta pra droga Essa vida que nunca tem fim Essa vida que nunca tem fim Bota bala no meu double Bebida roxa só faz faixa rosa Que bunda grande, que xota gulosa Se botar de quatro essa bitch goza Joga pro pai, joga esse rabetão Joga pro pai, safado com muito tesão Pede pro pai, soca tucadão Descarrego na sua chota, se prepara pra sessão Já tô cansado de vida de farsa dessas beat próprios Se parece eu olho pra cima, nada mais minha bala Vejo os meus clientes enchendo de hit eu só quero paz Pescar na cobertura do iate mais caro com meu pai Já tô cansado de vida de farstensas De faz tropeços e falhas Eu olho pra cima, nada mais me abala Vejo os meus cria enchendo de as caixas Hoje eu só quero paz Pescar na cobertura do iate mais caro com meu pai